қарлығаштың әңгімелері арнасына қош келіпсіздер сіздермен бірге қарлығаш сүлейменқызы осы арнадағы әңгімелердің авторы бүгін сіздермен жаңа туындыны бөліспекпін жездеме ғашықпын әңгіме өмірде кездесетін естіген көрген дүниелерден менің сипаттауыммен жазылған ендеше қабыл алыңыздар бірінші бөлімі отбасы бақыты бәрінен жоғары тұрады екен бұрындары естігенде аса мән бере қоймап едім алайда өзім оны жақында ғана түсіндім мұндай жағдайды бастан өткермесе мүмкін әлі де түсінбей жүргендер болуы ғажап емес сәл болмағанда өз әпкемнің отбасының шырғын бұза жаздадым иә барлық адам қателеседі ғой алайда мен қателескенде де оңбай қателік жасадым менің оқиғамды естіген адам да мені жек көріп қалуы әбден мүмкін бірақ мен оған лайықтымын өзім де өзімнің жасаған қылықтарымды ойласам оңбай қателік жасағанымды есіме түсірсем өзімді жек көремін қалай ғана жер басып жүрмін деп жазғырумен келемін оқиға қалай болғанын бастан баяндап берейін қалай болды дегенде де басқа басқа мен бейбақ өз жездеме ғашық болдым ғой басқа адам таппай қалғандай дәл ғалымға ғашық болатындай мені жұнырды. әпкем момын ақкөңіл жан еш арамдығы жоқ өте аңғал сенгіш келген ал мен өз туған әпкемнің сол аңғалдығы мен момындығын пайдаландым раушан үйде де бәріміздің жағдайымызды ойлап бәрімізге көмектесіп жүретін ал мен одан бес жас кішкентай едім сондықтан да ол мені мектепте де өз қамқорлығына алып жүрді үнемі мектепке кетерде шашымды тарап өріп жинап беретін ал мектепте маған қандай да бір жігіттер тиіссе оңдырмайтын мен үшін олармен төбелесуге дейін баратын мені қызғыштай қорып мені ренжіткен қыз болса да бала болса да үнемі өзі сөйлесіп менен кешірім сұратып қоятын раушан жанымда жүргенде мен ештеңеден қорқпай алаңсыз өстім өзімді оның қасында еркін сезінетін едім мүмкін үйдің үлкені раушан болғандықтан да шығар оған сенім артып оған арқа сүйеп кеткенім анам да лайым раушанға тапсырып тұрады әй раушан мына сіңіліңе қарап жүр бұзықтық жасап қоймасын біреулер тиісіп жүрмесін деп жиі ескертетін ой анашым мен тұрғанда еш қам жемеңіз кім тиіссе де өзім ақ бұрап аламын деп күлетін раушан осы сөздері әлі күнге дейін есімде раушан батыл болып бойжетті ер мінезді келген әрі спортпен шұғылданатын аздап күресе де алатын мектепте ешқандай жігіт оның жанына жолай алмайтын өзі де үнемі сымданып, яғни шалбар киіп көршілер де оны ер мінезді болып өсіп келеді еркек шора деп те күлетіндері бар еді қазір ойласам оның бұлай өсуінің де өзіндік себептері бар екен ғой себебі анам марқұм төрт қызды қатарынан босанып барып бір ұлды босанған ал үйдегі үлкені раушан болатын оның өзін және де бізді қорғау мақсатында солай өсуіне тура келген екен ғой әкем мен анам ерте қайтыс болды ата анамыз қайтыс болған соң раушан бізді артта қалған бауырларын жетілдіру мақсатымен өзі жұмыс жасап бізді киім мен тамақпен қамтамасыз еткен болатын оқуға түсіп қосымша жұмыс жасап күн түн демей тыным таппай бізді киіндірді жеткізді өзі ескі киіммен жүрді ал біздер раушанның арқасында жоқшылық көрмей өстік талай жігіттер сөз салса да оларға келісім бермеген тіпті оны бірде алып қашпақшы да болған ал раушан болса олармен төбелесіп ақырында олар қашып кеткен өзі ер мінезді батыл болды әлі күнге дейін ер мінезділік қалмаған раушан бізді жетілдірем деп тұрмысқа кеш шықты шыққанда да дәл мен ұнатқан ғалымға тұрмысқа шықты ғалым да әпкемді жақсы көреді екеуі жарасымды ақжұп алайда ғалым көбіне оның шалбар киінгенін ұната бермеді ғалым әпшемнің көйлекпен жүргенін жақсы көретін ал әпкем болса көйлек кие алмайтын жездем үшін бірнеше күн киеді де арнан шешіп тастайтын ал мен болсам ғалымның сол қажеттілігін өзіме тартқым келді иә баста екеуі үйленбей тұрғанда мен қалымға есім кете ғашық болдым ол әжептәуір жұмыс істейтін көлігі де бар ұқыпты таза киініп жүреді оны бір көргенде ақ оған есім кеткен жалғасы бар келесі туындымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеле кетейік